магниттик агымдын мааниси магниттик индукциянын маанисине жана чынжырдын аянтына жараша болот контурду бирдей магнит талаасына жайгаштырабыз чынжырдын аянтын өзгөртпөстөн биз аны күчтүү индукциялуу магнит талаасына коебуз контурга кирген магнит агымы көбөйөт магниттик талааны өзгөртпөстөн контур аянтын чоңойтолу с бир аянты бар чынжыр аркылуу өткөн магниттик индукция линияларынын саны аянты с болгон чынжыр аркылуу өткөнгө караганда кыйла көп демек магниттик индукциянын жана чынжырдын аянтынын көбөйүшүнө алып келет деп айтууга болот магнит агымы магниттик индукциянын сызыктары контур тегиздигине перпендикуляр болгон учурда магнит агымын эсептөө формуласы төмөнкүдөй ф барабар б с магниттик агымдын чоңдугу магнит индукциясынын сызыктары чынжыр менен кесилишкен бурчка жараша болот жалпы формада магнит агымынын формуласын төмөнкүчө жазууга болот ф барабар б с косинус альфа